皆さん、はじめましての人ははじめまして。2回目以降の人はこんにちは。趣味の詩です。今回は、コードギアス反逆のルール集、未視聴者向け見どころ解説をしていこうと思います。それでは、今回は、かっこいいオープニングとエンディング、主人公ルルーシュの頭脳戦、主人公の葛藤や人間関係の推移、かっこいいロボットたちのド派手なアクション、非日常に詰まっていく日常の5つについて話していこうと思います。 まずはかっこいいオープニングとエンディングです。オープニングは Colors。解読不能、瞳の翼があり、どれも軽快でテンポよく、主人公の覚悟や決意を感じられます。そしてエンディングは、勇気を青春化、モザイクかけらです。これらはどこか代表的であり、なおかつ儚さを感じられ、オープニングとは変わり、主人公の後悔や悲しみを表現しているかのような感覚を与えてくれます。 次にルルーシュの頭脳戦について話していこうと思います。まず、ルルーシュは S パイロットではなく指揮官です。一応戦闘には参加してますが、基本的には指揮官として指揮を執っています。そして、大国相手で常に劣勢の中、地形を活用した大胆な戦略などを使い、敵軍を翻弄しながら自軍を有利にし戦っていきます。 その中で特殊語能力のギアスという力を使い、それをどううまく活用していくかも見どころの一つです。次に主人公の葛藤や人間関係の推移についてです。主人公の人間関係は主に学園の学生としての人間関係と非日常の謎の男としての人間関係の2つに分けられます。 この2つの意識や敵軍にいる親友との対峙における葛藤などが見どころです次にかっこいいロボたちのド派手なアクション注目すべきは主人公の親友スザクとエースパイロットのカレンの2人が操るロボットたちですスズクはとてもアクロバティックな動きが特徴的でカレンは力強くパワフルな動きが特徴的でかっこいいです 最後に非日常に染まっていく日常です。物語が進むにつれ、日常パートでの象徴でもあった学園が、ルルーシュの行動が原因で巻き込まれていきます。巻き込まれたキャラクターたちの行動や、巻き込んでしまったルルーシュの対応が見どころです。最後に、今回は、コードギア300のルルーシュ、視聴者向けの見どころ解説をしました。また、この動画を見て、コードギアスを見る人が増えてくれば嬉しいです。 また私がアニメ初心者におすすめのアニメをまとめた動画や、そこで紹介したアニメの視聴者向け見どころ解説を投稿していくつもりなので、そちらも見てくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをしてあげると嬉しいです。ではまた次回。